show chuyện gì ấy mình bắt bỏ bỏ bay bay bay chết rồi chết rồi chết rồi mà chạy mà phang ấy thì mà mà chìm phang ấy thì được phang ấy vì đâu à, đến mình đang uống đá vậy watch out phang cái bù gì đi để ông mà đi ngồi chơi đi đi ngồi chơi đi đi ngồi mà đi ngồi nice nice no no no no no no no no no no no no no no အဲ့လိုမျိုးထောက်ပေးရတယ်ကိုကြိုက်တာကျွန်တော်တင်ပါကျွန်တော်ပြကျွန်တော်ကတက်ထောက်ပေးဒါလုံးဝ fucking လဲလားတစ်ခုချက်တစ်ခုချက်နေနေနေခဏနေနေဒီမှာဒီမှာ Watch out ချောအဲလူမကောင်းခေါ်ရဟာရတယ်အဲတော့တော့နေโอ้ลาซวยลาซวย လာဆွဲတဲ့မောင်လာတီးတဲ့မောင်တာကြီးကိုဒီလား caption ကိုရှို့လာတီးတဲ့မောင်တာကြီးလာတီးတဲ့မောင်တာကြီးကောင်းလိုက်ဆိုင်မောင်တာကြီးကောင်းလိုက်ကောင်းလိုက်လာတီးတဲ့မောင်တာကြီးကိုဒီလား caption ကိုရှို့လိုက်လာတီးတဲ့မောင်တာကြီးအလားလေးပဲပုံအလားလေးပဲဆွဲပါအလားလေးနော်စကင်တွေကိုရှို့လိုက်ဒီမှာ B စကင်နဲ့ SMS 0စင်ကိုရှို့လိုက်တော့ live patch ချက်ပဲဆိုတော့နှစ်အောင်လုံးချက်အိုး live patch ချက်ပဲကွာကြည့်လိုက်ဒီမှာမြင်ရပါလေနော် 哎呀，阿强阿强那块在在家里丢，加来加来。阿阿强那块在在家里。ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်လက်လက်လေးကိုင်နေဆွဲကိုင်ရတော့အာဒီမှာလေးတော့လက်ကင်ပြီးစော့မှာတဲ့ငါလုံးမကျွဲအားချောင်းလားကျွဲအားချောင်းလားနော်ကျွဲအားချောင်းလား Watch out အားချောင်းတော့အဲ့ဒါအားရင်အားရင်အားရင်ပဲဒါရကျွန်တော်ကမမလေးအားရင်မမရဲ့ကျွန်တော်ကမမရဲ့ပါလေးကင်ပြီးစော့မှာ အာဒီလာမမရပါလိတိုင်ပြီးချောပါရပါရကဘောကြရီအာတို့ကျူကျူကနေပြီဟိုလားဘယ်လိုက်ပြလဲလားဒဲအိမ်မရှုပ်လို့လားဒီကမ်းမဒီကမ်းမဒီကမ်းမဟဲ့ကောင်အိမ်မမလားမသိဒီဘက်ဒီဘက်ဒီဘက်ကတက်ပြီနော်တက်ပြီတက်အာနောက်မှာ bro ဟဲ့လေအာအော်အခါလေးနော်စောင့်နေတယ် やいや、日本のうち、日本のうち。日本のうち、日本のうち、日本のうち。リーダー、リーダー、リーダー、リーダー、リーダー。qua <laughs> à, dạ, dạ, ờ, qua đâu được đi mà đi mà bay à bay à bay tới tới tới tới chạy mà chạy mà à, à. đi tới đi tới đi bố đi đi bố đi phải trâu nào đâu đi không ạ bố trâu bố trâu này à bố trâu hay là hay là အောင်ပဲပြေးချင်အောင်ပြောပဲပြေးချင်အောင်ပြောငါပဲပြေးချင်အောင်ပြောစတာကိုင်းကိုလိုက်ကလွတ်လာလွတ်လာလွတ်လာလွတ်လာမေးမေးမေးလွတ်လာမေး AWN နဲ့သဘောကျတယ်ဟဲ့လားနော်ဒီလိုနော်စတာကိုင်းကိုခုလိုမျိုး A လာလူတန်းနဲ့တွက်ကြအောင်နော်ငါညီနော်စော်တီချပေါက်နေပါရောက်ပါစီကွာမိသားလေးဟောအားရအောင်နောက်ကပြတာဟဲ့နောက်ကပြတယ်နောက်ကပြတယ်နောက်ကရှိတာပဲဒီမှာမရှိဘူးဒီလေဟလာဟလာတော်မလားတော်မလား ဘာလာကြည့်ရတော့မလာကြည့်ရလားလာကြည့်နေတင်တောင်းထည့်ပေးလိုက်တယ်လားနော်လာကြည့်ပါလေနေတင်တောင်းထည့်ပေးလိုက်တယ်လားကိုတာကာကြီးတို့ကလာကိုမဲကိုမဲကိုမဲကိုကိုကိုကိုဆယ်လေးမိနစ်မလာအောင်ဟဲ့လားကိုအောင်လောင်းလေကိုအောင်လောင်းလေလီယိုပြစ်လီယိုပြစ်လီယိုပြစ်လီယိုပြစ်ဒိုင်းနဲ့လီယိုလီယိုမက်တီနေရာရောက်ပြီရတယ်ရတယ်ရတယ်ဒီတော့ပါရောက်သွားပြီ Oh my god ဖတ်မရတော့ဘူးရတော့ဘူးပေါ့လို့ပဲသားကွာအများကြီးလေမလာနဲ့မလာနဲ့မလာနဲ့ဟိုရောက်ဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာ ပြေးပြေးပြေးမရတော့ကျဖမ်းနေမတက်နဲ့ဖမ်းနေမတက်နဲ့မတက်နဲ့မတက်နဲ့မတက်နဲ့မတက်နဲ့ကြက်ကြက်ကြက်ကြက်ကြက်ကြက်ကောင်စားလေဒီကောင်ကြီးနှစ်ကောင်စားမဟုတ်ဘူးပြန်ကယ်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တက်တဲ့အချိန်မှာသူက၄ယောက်တော့လို့ထောက်တယ်ဟောရှောင်းဟောရှောင်းပြေးအော်ရှောင်းလားဟာရှောင်းရှောင်းဟောရှောင်းနှစ်ယောက်တကနှစ်ယောက်တကဘေးနှစ်ယောက်တကဟာနှစ်ယောက်တကကျွေးနဲ့ဖမ်းခဲ့လေနှစ်ယောက်တည်း၄ယောက်ပုတ်ပလိုက်တယ်ဟာပြေဟောရောရဲ့လားเนี่ยปอกไปได้อ่ะจ้วยเนี่ยฟังเนี่ยบาတော့ on fire ล่ะอ่ะจ้วยเนี่ยฟัง on fire ล่ะ on fire ဖြစ်နေ 哎，没搞那点风来的呀！你我好像你好像不懂。哎呀，你妈，你妈也没背了啊！တခွက်ပဲတခွက်ပဲပြရတယ်တခွက်ပဲဟိုဘာရလေဒီဘာမှမဟုတ်တာဒီဘာမပြေးတာအားလို့ဒီကမပြေးတာရအေးမကမကအားချောင်းမကအားချောင်းဘာတော့မရမရအားချောင်းလုံးမနှခံမွေးကံမွေးလာပါဆိုမလာဘူးငါလုံးမနှခံမွေးမစောတော့ဘူးတဲ့ဒီမစောတော့ဘူးတဲ့မကအမေအမေရောက်လာငါလာကျွန်တော်နဲ့ငါလာကြိုးနိုင်မှာ မှာနောက်မှာမကတော့ကြားလာဘာသာမကတော့ကြားလာဟောတာကိုမစောတော့ဘူးတဲ့သူဒိမစောတော့ဘူးတဲ့သူအိမ်ဟာစမပြေလို့မစောကျွဲပလက်ငဲ့တဲ့ကြက်ကန်းတို့တဲ့ကျွဲနဲ့ကျွဲနဲ့ကျွဲနဲ့ငဲ့ရတယောက်တော့ညောတကားရိုက်ပြလိုက်ရတော့ကျွဲနဲ့ငဲ့နေညောတကားရိုက်ပြလိုက်ရဟလားကိုရောမလို့အဲကျုံးတာတိတော့ဖပဲရောတော့ပြတာမတွေးတော့ဖပဲရောဒီကောင်လေးဒိုလလေးဒီကောင်လေးအာလေလေလေးကောင်းလိုက်တာ အကြောင်းတော့လွယ်လွယ်လေးပဲမကြည့်အလာကုန်းတော့မှကြည့်တာဝိုင်းကြည့်တာလေသုံးပါတော့ကျွတ်လာကုန်းတော့မှပြီးကြရဲ့လားထူးဆန်းသွားပြီတကယ်ထူးဆန်းသွားပြီဗျာတော့ကြောက်တီထိုးရမယ်သိလားပါကဲနဲ့ကျွဲတယ်နှကောင်နဲ့လျှောက်ပုတ်ပလိုက်တယ်တဲ့ကိုယ်တော့မကြသေးဘူးတကယ်ထူးဆန်းပြီတီထိုးမယ်တီထိုးမယ်ဟဲ့လားသိပဲဒီကောင်ဒီစားရီတော့လောက်ပဲခုနကောင်တွေပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြန်စင်းမပြန်စင်းမပြန်စင်းမပြန်သေးပြန်သေးနားပါနားပါနားပါနားပါ Mark the location အပေါ်ကျော်နောက်တယ်ကျော်နောက်တယ်ဖေးအပေါ်ကြည့် ငါအဲ့ကိုထားမယ်ကျွန်တော်အဲ့ကိုထားမယ်ကျွန်တော်အဲ့ကိုထားမယ်စားလို့ဖေးကိုကြည့်စားလို့ဖေးကိုကြည့်တော့အဲ့ကိုထားမယ်ဒီမှာဒီမှာဘလုံးနေဘလုံးနေလားအဲ့ကောင်တော့အဲ့ကောင်တော့အဲ့ကောင်တော့ဘာလို့ဖြစ်တာပဲဖြစ်တော့ကြောင်းဟေးမင်းကြည့်ရအဲ့ဒါမင်းကြည့်ရလားအဲ့ကောင်ဘယ်လိုအဲ့ကောင်ဘယ်လိုနိုင်စွာနိုင်စွာဘာဖြစ်နေတာပြောဖြစ်နေတာပြောဖြစ်နေတာပြောလိုချင်တာဖြည့်စီးပြီမယ်ဟဲ့လားဘူတာကကြီးဟဲ့လားအေးနောက်ကပစ်တာလားဘယ်ကပစ်တာလဲမသိဘူးရောလောက်ပါအောင်စမောရှင်းပါတော့ကြဘာလာကြည့်တာတော့ကျွန်တော်ပြောဘာလာကြည့်ရတော့မေးလိုက်ဘတို့မေးလိုက်ဘာလာကြည့်ရတော့မေးလိုက် ဟဲ့လားပြစ်တာနော်အဲ့လိုအိမ်လို့ရတာကူတာကာကြီးကိုဟမ် event event អော်ဘိုင်းနေ2000ကိုဆွဲပြလိုက်ငါဆွဲပေးလိုက်မယ်ဘယ်နာပြတော့ event ဒီမှာတော့ event ပြော event អော် Thank you ဒီမှာ event event ဘယ်နာတော့ event ဘယ်နာတော့အချောအချောတော့ခေါ်လာနေတင်တော့ထည့်ပေးမယ်ခဏခဏနေတင်တော့ထည့်ပေးနေတင်တော့မယ်ထည့်ပါခဏလေးကောင်းနေကောင်းကောင်းရရရအဲ့ပေါ်မှာပါခေါ်တိုင်းသမားရ Mark the location ပေါ်တယ်ဖန်ကနေအရန်နဲ့ရောက်တော့နဲ့ရောက်တော့လီယူနေကြတာညင်းကျွန်းနေကြတာအဲ့ပေါ်မှာတော့ခေါ်ယူတော့အေးအကောင်အကောင်အကောင် တို့တကောင်ကျောင်းတို့တကောင်ကျောင်းပါနော်အကုန်မကြသေးဘူးတကောင်ကျောင်းပါတကောင်ကျောင်းနေတကောင်ကျောင်းနေအီဗန်အီဗန်အီဗန်ဆင်းလာတာမှမကြီးอ่ะအေးအဲ့ကောင်အီဗန်ဆင်းလာတာမကြီးနဲ့အီဗန်ချီလေတော်ကောတန်ကောင်းလေကျွဲဖင်းလိုက်သွားတာတကောင်ကျန်တဲ့တကောင်ကျန်တဲ့တကောင်ကျန်တဲ့တကောင်မဲလားဒီနေရာပါပေါ်လာတော့ကြည့်တော့မလုပ်ဘူးတကယ်အဲ့ဆိုအဲ့ဆိုရောက်ဒီကဲကောင်တက်တက်ရောက်အဲ့ဆိုဒီကဲကောင်တက်တက်ဒီကဲကောင်တက်တက်ရောက်အဲ့ဆိုဒီကဲကောင်တက်တက် ဒီပါဒီပါဒီပါဒီပါဘာလာကြည့်တာတော့အော်တစ်ချက်မှန်လေရအဲ့ဒါပါပဲအဲ့မဲ့လေမီတာ390 400ပေါ့အရန်ဝေးတော့ဗျာဗျာဒီလား body shot ထိသွားတာနည်းနည်းအပေါ်တိုးပြလိုက်ရမှာကျွန်တော်တိုးတော့တိုးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလိုသွားတယ် body shot ထိသွားတယ်မတော်ပါဘူးမီတာ400တော့ပါအဲ့ဒါတိုင်းတယ်ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကတ်သွားတယ်ကတ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့အဲ့အဲ့ကားမှာဟိုကနေအရန်နေလိုက်ကားမှာအရန်နေလိုက်တခါတော့ရွှေတခါတော့ငါတော့ငါတော့တခါတော့ရွှေအီဘန်ဖြစ်တာပဲအီဘန်ဖြစ်တာပဲအီဘန်ပါအီဘန်ပါအီဘန်ပါ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် event ဝင်သွားဆိုင်ကယ်ဘက်ကီရယ်ဆိုင်ကယ်ဘက်ကီတွဲပြီတွဲပြီငါတွဲပြီငါတွဲပြီငါတွဲပြီငါတွဲပြီဩငါပြစ်မမင်းကအဲ့လိုလှုပ်သွားလားဒီဒီကကကမှာကားရတယ်အဲ့ကကမှာကားရတယ်ကားရတယ်နော်အဲ့မှာဒါမှကကမှာလားအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မမမကားကားကားကားမီတာလေးရမမြင်အောင်ပေါ့တော်တော်ဝေးတယ်ရအောင်ကားပေါ်မှာလူတော့မမြင်အောင်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပစ္စည်းကောင်းတယ်ပစ္စည်းနေနေနေနေအပြစ်နေမပြစ်နေမပြစ်နေဒီကောင်ရက်နေကျွန်တော်ပြစ်ပြီမယ်ခဏလေးတော့ မှန်တယ်ကွာတစ်ချက်ဒီခေါင်းမတက်ပါရောခေါင်းမတက်ပါရောခေါင်းမတက်ပါရောခေါင်းမတက်ပါရောတော့ကြောက်တော့ရောက်နေဒီမှာဒီမှာချင်းပါချင်းပါဒီနားမှာနွားနေနွားနေဟာနောက်မှာနောက်မှာဘေးဘေးနောက်မှာနောက်မှာကားနေနောက်မှာနောက်မှာကားနေလေ Marked a location. လေးဒီနေ့မောက်ပြတာဟလားကိုကြီးအယူကြီးကမောက်ပြကြမလို့မင်းကပုံကြိမ်နေဟလားအောင်ပါအောင်ပါအောင်ပါအားပဲဒီကောင်းဦးမှာဒီကောင်းဦးမှာပဲဒီကကလမ်းပြတာဘယ်နှမောဘယ်နှပြတာဘယ်နှပြတာအမောပေါ့ပေါ့လိုက်တာဖန်ကပြီးပါဟာပြီးပါဟာပြီးပါဟာအဲ့ဒါကျွေးရလေမရအဲ့ဒါကျွေး Lobby, lobby, lobby, lobby, lobby, lobby. Chơi ông này, chơi ông này này, mình chơi ông này. Đi chơi đút, cóng rồi này. Ê, chốt chốt ra rồi, chốt ra rồi, chốt ra rồi, chốt ra rồi. Chốt gì vậy? Tiếp vì gì rồi? Chốt ra rồi, rồi chúng nó vô để chốt ra rồi, nó rồi chúng nó vô. Tiếp vì rồi, rồi. Pin pin đất vào này, không đâu là, không lên là, không đâu là, và ông pin đất vào. ကျမ်းမီလေးရဆိုအာကျွတ်တူချွေးခဲ့ရကာကာလာပြီကာလာပြီကျွန်တော်ပြန်ပါလိုက်လိုက်လိုက်အဲမမအော်မချက်မှမတီးဘူးကွာနစီနစီနစီအောက်မှာတီးရတော့တီးရတီးပါနစီနော်နော်ဘုံမိမယ်နော်လီယိုဘုံမိမယ်နော်လီယိုဟုတ်တော့ဒါရရရဘုံမိမယ်အဲ့တခုပဲတကူးစက်ကျွန်တော်ယူမဆက်နဲ့ဘုံဘုံတက်ရရဘုံတက်ရရရှောမှာဟုတ်တယ် share ပေးလိုက်ပြီတိုက်ကြီးပေါ်လာဟာဘရိုမမေ ever ပေါ်တယ်ဗျာ share ပြကျေးဇူးအော်ပါတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော် share public လေး share ပေးကြပါဦးနော် budget group လေး share ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဘိုးဘီ share လေးနဲ့ support ပေးကြပါဦးအဲ့ဒါပဲ support လုပ်ကြတော့ဟုတ်လားကာစီလာပြီကာစီလာပြီဘုံကျဲဘုံကျဲဘုံကျဲဘုံကျဲဘုံကျဲဘုံကျဲရဖမ်းခဲ့ဖမ်းခဲ့ရမင်းအိမ်မှာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် နေတာဟလားဘာလဲပြောညွန်ထောက်ဝင်ညွန်ထောက်ဝင်ကိုင်းမယ်ကိုင်းမယ်မလို့ချင်တာလေလေးယောက်လာဟလားလေးယောက်လုံးအကုန်ဖုတ်ဟလားကြာလို့မင်းတို့ဟောနေအာလီယိုလီယိုအပါခေါ်ပါတိလားအပါခေါ်ပြေးလားတိလားအပါခေါ်ပြေးလားအပါခေါ်ပြေးခေါ်တာတော့လီယိုအဲလေနောက်တော့ level ကြီးရလေလက်ဖုန်လာလားဟုတ်တယ် no i know ဟောအေးမြင်ရတယ်မြင်ရတယ်တွေ့တွေ့တွေ့ဒီကဒီကဟိုရှိသေးတယ်လက်ဖုန်ဝိုင်းဘလို့ကြီးပါမရှိတော့ဟိုလီယိုရှိသေးတယ်လီယိုရှိသေးတယ် 起码，起码拉力比人，我讲那搞到对，拉力比人好拉力比人对啦，拉力拉力比人啦，拉力比红的，拉力跑嘛啦，慢动作，慢动作，慢慢，提嘛，提嘛，提嘛，提嘛。哦，妈呀！今天我们今天我们做得到，满皮扛的有，满别的买的，就嘛阿别嘛别为难的，兄弟比我。 ကားပေါ်ကောင်တော့ဒီဝေးဒီဝေးဒီဝေးဒီရှက်ကောင်တွေပြက်နေနေနေနေနေနေနေနေနေနေမတွေ့မယ်မတွေ့မယ်မတွေ့မယ်မတွေ့အတွေ့ပြပြီမတွေ့မယ်နော်အေး help ဟာဟလာအဲ့ကောင်လားအဲ့ကောင်လားဘာကမင်းတော့အဲ့ကောင်လားပြောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အေးလီယိုလီယိုလီယိုချောက်ကဲလိုက်လီယိုကဲလာအောင်နော်ဘယ်လိုဘာကဲလာအောင်လာမယ်တိုက်လာမယ်လာမယ်အဲ့ကောင်တော့အဲ့ကောင်တော့အရမ်းမပြတ်မှာရောက်30 30နောက်ကပြည့်တယ်ရှစ်သွားပြီနောက်မှာဘာငယ် Thank you. အရိဘေးတော့စေ30မိနစ်30မိနစ်30အန်ရိုမလား Help. အာမီနီနဲ့တောက်နေတာဟာတဲ့ဒီနောက်ကကောင်နေဟိုနောက်ကောင်တော်တော်ဆိုးတာခိုးရအောင်ခိုးရအောင် Ai nó đang không mày. စမိုကလိုက်ပါစမိုကလိုက်ပါစမိုကစမိုကစမိုက Dài ơi cho nó cái này cho nó cái này. ဟောတောက်လျှောက်ပစ်နေတာရောင်းသွားတော့မှာသွားတော့မှာသွားတော့မှာနော်အလားလေးတောက်ထားတာဟိုကွာ လောက်ကကောင်တကောင်ကွာအဲ့ကောင်ဘလို့တော့ရောက်နေရတော့အဲ့ကောင်ဘယ်တော့ရောက်နေလဲကောင်းကြကောင်းကြကောင်းကြကောင်းကြကောင်းကြကောင်းကြဟာပဲရှော့ရှော့ရှော့လာလာလာလာလာအညာကောအညာကောအညာကောအညာကောကောက်မဆိုတဲ့အညာကောပြေးသွားမယ်ဟောမကောက်မကောက်ဩကောက်ပါကျွန်တော်ကောက်ပါကျွန်တော်ကောက်ပါလီလီလီကျွန်တော်မဝမပေါ့ကျွန်တော်ကဟိုဟိုအမလိုအမလေးဝင်လာအောင်စုံလာပြီလီယိုပြေးကောက်လို့ကောက်လို့မရတော့ဘူးနေတဲ့နေတဲ့နေတဲ့နေတဲ့ကိုကိုလီယိုကိုကိုလီယိုတက်မယ်တက်ပြီတက်ပြီဝိုင်းပဲဆက်ရပါ ရတော့ဘူးလီယွန်ရေရှင်းပါရှင်းပါနော်ကျွန်တော်တော့နေဟောလို့ကျွတ်ဟောလို့ကျွတ်ဟောလို့ကျွတ်ဟောလို့ကျွတ်ဟောလို့ကျွတ်ဒါကိုကိုအေးလိုက်အေးလိုက်အော်ရှော့အော်ရှော့အော်ရှော့အော်ရှော့တားပေါ့တားပေါ့တားပေါ့ညမဝါရှင်ညမဝါရှင်ညမဝါရှင်ရအောင်ချင်းနေချင်းနေချင်းနေချင်းနေချင်းနေချင်းနေချင်းနေကိုချင်းနေကိုတက်တက်တက်ချင်းသိပေါ့တက်တက်တက်သွားရမယ် bro သွားပါသွားပါလီယွန်သွားလီယွန်သွားလီယွန်ဟိုဘက်ကဟိုဘက်ကပတ် စ်စ်ပြစ်စ်စ်ပြစ်အဲကဲအဲ့တော့ချစ်ကန်လေးကြည့်မယ်လားကျွန်တော်တို့အလားလေးကွာပွဲလေးအလားလေးလားအလားလေးဖို့ဝိုင်းတယ်ဝိုင်းတယ်ဝိုင်းတယ်ဖန်ကဝိုင်းတယ်ဖန်ကဝိုင်းတယ်ဝိုင်းတယ်ချစ်ကန်ဟလာ let's go ကောင်းတယ်ဗျာကျေးဇူးပါလို့လည်းအကြောင်းထပ်ကြိုးစားပေးမယ်နော်အချစ်ပြပြောလို့ကြောင်းစီတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတိုက်ခီလေးပြပါကြောင်းခီလေး6.35ပါ6.4 6.3အဲ့လောက်ပါ6ကဲကျွန်တော် chicken လေးပါဟလားပထမဆုံးပွဲလေး chicken လေးအလားဆွဲလိုက်ပါဦးဟလားအလားလေးဆွဲမယ်ဟလား